Hola, ¿Cómo te va? Ah, hasta ahora hemos visto que la luz, hemos visto sobre la luz, ¿no? Como factor básico más allá del tiempo, ¿sí? Como factor inspiracional, ¿no? Entonces, la luz, antes de inspirar fotógrafos, ha inspirado a muchos pintores antes. Entonces, hoy voy a hablar sobre la historia de la fotografía pero enfocado en esa relación, esa danza entre pintores y fotógrafos. De hecho, creo que sin esa danza, la fotografía no hubiese entrado en esa dimensión del arte. ¿sí? ¿Vale? Entonces, vamos de una. ¿1880? impressionismo, um movimento artístico de los pintores cuyo principal protagonista e foco era la luz. Então, el padre de ese movimiento fue Monet, con ese cuadro. Entonces, ese movimiento artístico, ellos básicamente eran inspirados por esa luz, por la belleza que la luz traía sobre esa dimensión 3D. Incluso el propio Monet já havia pensado hacer lapses así, ¿no? Entonces hay ese cuadro, por ejemplo, en que le retrata, ¿no? La luz de la mañana, la luz de la, tarde, el anochecer, así. Entonces, el impresionismo fue un movimiento que ha inspirado y ha impulsionado mucho a los fotógrafos de esa época. Y en esa misma época, 1880 por ahí, para el final de ese ciclo, Hubo un movimiento iniciado por fotógrafos llamado pictoralismo. Entonces, pues, ese movimiento, ¿por qué ese movimiento es importante? Porque ese es el movimiento que, donde los fotógrafos empezó a reivindicar esa posición de artistas. ¿Vale? Entonces, ¿qué esos fotógrafos querían? Ellos querían ser considerados artistas, así como lo eran los pintores. Entonces, ¿Qué empiezan a hacer esos fotógrafos? Empiezan a manipular las fotografías químicamente, Entonces, ellos tratan de hacer que las fotografías se asemejen a las pinturas, para que ellos puedan ser considerados como artistas también, y que la fotografía pueda ser considerada como arte, Entonces, mira que ellos trataban de se asemejar ahí a los pintores, ¿no? Los fotógrafos como Peter Henry Emerson, Henry Pitt Robinson, também pronuncia isso na, Boston, Robert DeMac, Guido Rey, é, todo dia eu tô lendo. E Margaret Cameron. Essa última, a um que não era picturalista, não, ela é pré essa época, os picturalistas a consideravam por sua obra, assim. Então, eu he passado aqui algumas obras de ellos, Se te provoca, sugiro que, que a obra desses desses de assim, vale a pena, ver essa base, Então esse foi um movimento aí que começou, foi a chispa inicial, assim. mas como todo movimento, se mirando a história da arte, não, sabe? todo movimento tem seu final porque viene un otro grupo y empieza, empieza o a, a, cuestionar el movimiento anterior y crea otro encima, ¿no? Igual acá con la fotografía. Entonces, estaba ahí ese movimiento del pictorialismo y vino Alfred Stieglitz. Eh, voy a poner los nombres acá, ¿ya? Porque... Entonces, ese tío, bueno, él era norteamericano, pero descendencia alemana entonces ese pata empieza a cuestionar ese movimiento de pictorialismo, ¿no? Entonces él, él quería lo mismo, o sea, ese alemán le quería que quería que la fotografía también fuera considerada como arte, pero él era de contra de que la, fotografía no necesitaba copiar a los pintores, ¿no? Él quería una cierta autonomía, así, con relación a eso, ¿no? Entonces él empieza ese movimiento medio de desconstrução disso e valorar a autonomia da fotografia como arte em si, não? Então, já não copiando, mas de mano com a pintura, não? Com os pintores, não? Então, ele empieza um movimento chamado fotografia direta, que é basicamente o que? Ele queria fazer fotos que levassem as pessoas à dimensão tal qual, assim, sem manipulações, não? em alterações químicas, nem nada. Então, por isso, fotografia direta. Então, essa foto é a foto símbolo, assim, não? Foi com essa foto que começa assim, essa... Não só com essa foto, mas essa foto é esse símbolo, não? Então, se nos demos conta, esse é o início do fotoreportagem, da fotodocumental social, não? Para ela havia outro outro fotógrafo que se chamava Jacques Henry Latillier. Entonces, mira, mira las fotografías de él. Mira, él yo sugiero así que realmente busque y mire sus obras, vale? Porque es para mí es el inicio de foto fotografía entonces ¿no? Entonces esses dos, eles, ellos tienen esa valoración por el instante, ¿no? a fotografia do instante, do momento, não? E na fotografia direta, não? Então, a partir desses, de, principalmente dele alemão, não? Porque esse segundo era meio que ele hacía, pero eu não era tão consciente de que ele estava fazendo. Ele hacía por, por inspiração, assim, pero el Alfred se hacía consciente no sentido de já vou de contra o movimento pictorialista, ou seja, a fotografia tem que ser válida como arte desde, desde, desde sua autonomia, né? desde essa crudeza direta mesmo, da foto como da foto. Assim. Então, a partir dele, ele pensou dois movimentos. assim. Uma, que era natureza morta, fotografia de natureza morta e paisagem. Né? Esse movimento empieza com dois, dois fotógrafos principais, assim, que eram Edward Weston, Edward Weston, que fotografiava natureza morta. Assim. Entonces ele tem toda uma série, por exemplo, com pimentos. Assim. Vem essa fotografia, essa, esse tipo de coisa. Né? E Paul e Paul Strand, que fotografiava paisagens. Assim. Então tem uma fotografia, essa fotografia de lá cerca, que se supõe que é uma foto que ele ha feito assim, meio assim, contra as paisagens pictorialistas. Assim. enfim, esses dois fotógrafos eram contemporâneos de Alfred, assim, vale? Tanto que em 1800, 1930, por aí, uhum. acabei rola timeline, né? Ele, eles han criado um grupo, um grupo chamado F64, não? Então, esse grupo era porque F, F, F64, não sei. Segundo esse grupo, é com essa abertura de diafragma que tu ia obter a imagem super nítida, precisa, sem nada de desfoque, nada. Então eles eram a esse nível assim de, de querer todo direto, assim, né? e crudo e puro, assim. Vale. Um pouco mais adiante, recorde, essa é a primeira ramificação a partir de Alfred, não? Né? natureza morta, paisagem. A outra ramificação é de fotoreportagens. Então, Bresson, Robert Frank, todos eles bebem dessa fonte assim também. Então, eles bebem tanto que Bresson é conhecido como com esse instante decisivo, não? Pero desde Alfred e de Jacques aí já empieza esse movimento, não? E os vêm evoluindo por aí também, assim. Então, empieza esse movimento. Então, por que é importante o que Alfred pensou, não? Porque ele é colocado essa categoria fotográfica como arte, assim, ó, e isso é valorado muito hoje esse trabalho, não? Sabe? Sem ele, não, não haveria essa essa elevação da fotografia, assim, né? como meio artístico e de expressão, tal como é cruda que seja, né? sem necessitar manipular. Assim. Incluso o próprio Alfred a criado na revista em New York, chamava Camera Working. Foi a primeira revista que a citado a fotografia como arte, assim. Né? A primeira citação, assim, que onde ele ele ha é puesto a fotografia como arte, assim, vale? Vale, então a partir daí, aí a fotografia já já entra esse quadro de arte, ou seja, autônoma, não? Sim, sem muito rollo, assim. Entonces é por esses movimentos de pictorialismo e da fotografia direta que a fotografia entra nesse patamar, esse, nessa dimensão, né? Então, graças a esses tios aí. Que eu sugiro que em suas fotografias. Assim. Vale? Nesse mesmo período, também começa o movimento surrealista, assim, que teve contribuições assim, entre pintores e fotógrafos muito muito valiosas, assim. Né? Entonces, um fotógrafo que ha bebido muito aí do surrealismo foi Man Ray. Assim. Ele acabou passando algumas de suas fotos, assim. teve contribuições importantes aí. Então, aí começou a, aí começou a mesclar tudo, assim. Fotógrafo com pintor, pintor que usava a fotografia, porque os surrealistas alucinavam com essa modernidade, não? Ou seja, uau, as possibilidades que a fotografia poderia dar, né? E igual fotógrafos aí bailavam com eles, não, <laughs> não tinha mais, não tinha, não tinha essa onda, essa distinção assim. Então, por exemplo, dali aí tinha uma parceria com o fotógrafo <clears throat> Philip Hasman, que aí tinha essa famosa foto aqui. <clears throat> então, na curiosidade sobre essa foto, é que foi feito 28 tomas dessa foto. Entonces, ahí, por ejemplo, para que tú tengas una idea, ¿no? ahí vuelven a manipular un poco la foto, o sea, la tudo todo eso eran sujetadas por cables, ¿no? Y en postproducción ellos, con químico ahí, borraban eso. Entonces, vamos vendo também essa, essa dança de vai e vem, ou seja, houve um rompimento com o pictorialismo e os surrealistas já volvem a manipular, manipulam, já que manipular, manipulamos. Ou seja, bueno, outra contribuição foi os mosaicos de David Hockney, outro fotógrafo que é aí bebida dele é surrealismo. Né? Também se toca Duchamp, que ha feito essa obra, né? Pero se tu mostra essa obra para que recordem, quizás tu reconozca ele por ele. Ele é era dadaísta, pero vale a pena citar aí su vale a pena citá-lo por essa porque ele ha feito esse outro quadro, essa pintura, onde se ha inspirado em esse fotógrafo. ¿vale? No voy a decir el nombre verdad Entonces, más una parcería ahí, ¿no? Vale. eso fue bonito, alejarse de, la, de esa competencia, ¿no? eran brothers y así, cosas juntas. Vale, entonces, sintetizando acá, en eh, esa breve historia que he contado acá, ¿no? vemos cómo la fotografía es puesto como arte, como el pictorialismo ha impulsionado eso, como ese Alfred ha rompido eso de una manera que ha valorado otros ámbitos de la fotografía hasta bueno. Y vamos viendo siempre esa integración entre pintura y fotografía, como andan de mano, ¿vale? A los finales empiezan a andar de mano, ¿no? sea, al principio intentamos los pues, fotógrafos intentan imitarla, después intentan no imitarla, pero andar de mano y bailan juntos todo ese percurso, ¿no? Entonces, ahora, a partir de su realismo y más adelante, ¿no? A partir de, 1950, el arte entra en movimiento contemporáneo, ¿eh? Entonces, la fotografía, esa época entra en ese no sentido assim peças únicas, não? entra nessa essa viagem de ser peças únicas, assim. Então, se tocar a esses dois fotógrafos, não, Helmut Newton e Robert Mapplethorpe, Mapplethorpe, Robert Mapplethorpe, olha, <laughs> eles foram como eles foram os iniciadores assim de, desse movimento de exponer assim la fotografía como cuadro, como igual pintura Entonces, iluminar bien, poner una galería, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, dos fotógrafos que, eh, iniciaron eso, Y a pensar en la fotografía como esa pieza única, Hacer series de, series impresiones solo de una foto, eh, considerando como una pieza única, Vale llegamos al tiempo moderno, sea ahora entramos en el século XXI. y bueno, entonces acá, o sea, lo que quería recalcar ahora de ese século es, es la era del materialismo, así ¿no? O sea, hay mucho de todo, o sea, hay digitalización, hay popularización total, redes sociales, etc. Eu queria ser esse, esse, esse link, seja, eh, Nessa época onde podemos cair muito em esse, em esse materialismo, seja, em essa essa onda de que câmera compro, que marca compro. Mas assim, volteado a ainda usar o aparato, não, que é a câmera, antes de valorar a foto em si como arte, assim no todos, pero há essa tendência, não? Entonces hay que estar atento, assim. Então, conta essa pequena e breve história para isso, assim, para valorar um pouco a chamba que ha hecho esses tios aí, não? Que, querendo ou não, es, es nossos profes, assim, não? O sea, então, valorar um pouco esses movimentos que han hecho, não? O sea, mais allá de se foi contra ou a favor de outro novo movimento, pero é graças a essas inquietudes que vai nascendo essas coisas. Estamos assim. Estamos essa época onde, ou seja, essa época onde aí 800 milhões de marcas de câmera e os modelos mirrorless, IPSC c full frame, etc. E na primeira fotografia, esse francês chamado Nipsey aí tirou a primeira foto com essa câmera, uma câmera escura, né? Que era um, um cubo com um eco aí, <laughs> Então ele agarrou esse, essa câmara escura, apostou aí tá na placa de estanho ou vidro, olha, não estou seguro. desuntou aí, passou aí lá. Betum de Judéia, betum de Judéia, assim, uma resina. E bom, aí tirou a primeira foto. Né? Acá derrou enlace em ele Museu de Nipsey, aí é um museu desse tipo, han um museu para ele onde é, recriar como ele aí hecho essa primeira imagem. Assim. Então, eu sugiro que venham, se vale a pena, assim, para compreender o processo químico, não? que eu não quero entrar em isso Então, vocês Nipsey utilizar essa ferramenta, não? Então, se a câmara escura era e aí, de novo, vuelve essa dança, né, essa relação porque a câmera escura era uma ferramenta usada por pintores. Assim. Então, os pintores usavam isso. E a câmera escura, mesmo por si, já teve sua evolução assim, antes de chegar à fotografia. Né? Incluso, a câmera escura já era citada por Leonardo da Vinci 1400 e pico, por Aristóteles, por Mose, 400 a.C. Vale, então, a história da fotografia em si vem de todas essas semias aí, assim. Né? Vem por aí e vai evoluindo, né? Então, Nietzsche, quando eu alucino, não? Que quando ele mira isso, a outra ferramenta também, na ventana de Albertini, de Alberti, Albertini, Alberti, agora, também, não? Era usada por pintores aí em 1500 e pico a essa película aqui, que também mostra um pouco isso, assim. Então, se tu mira essas coisas, é como, uau. Então, ao invés de eu estar pintando aí, ou através da câmera escura, calcando ali burro, por que eu novo? logro imprimir isso em uma plataforma, assim? Isso. A Mipsy deve ter visto isso e ah, falou, uau, vamos acessar essa vaina. E aí ele começou a a loquear aí, né? E é desarrollado isso. Entonces, desde Nietzsche, de Nietzsche, então, com suas oito horas de exposição, começou esse processo que foi melhorando com o tempo. Assim. Né? Depois vindo da Guerre, da Guerrotipo, que ha é melhorado muito assim, frente a essa imagem, por exemplo. Ele, é, ele é logrou diminuir o tempo de exposição, por exemplo. Aí vindo outro teu que chamava Talbot, que é logrado que ser o primeiro processo negativo e positivo. então se ele é logrado wow, de uma mesma imagem eu posso criar cópias. Assim. Vale. E isso, uau, entende? Isso aí 1826, 1830, por aí. Assim. E aí empieza toda essa chispa, né? E aí já depois disso já vai, evoluindo o aparato, né? Então 1860 já tem a primeira fotocolor, em 1888. 1888 já tem a Kodak, ou a avenida da avenida da Kodak popularizando assim total a fotografia com os rollos de negativos, ¿no? Né? Y ahí sigue la primera teleobjetivo, aí sigue Canon, Nikon, aí seguir Fuji, aí seguir Sony, aí seguir uh, etc etc etcétera, de marcas até chegar a casa. Vale. yo creo que era eso que ¿eh? yo quería pasar. Entonces, si tú has llegado hasta acá, pues esa larga viaje en el tiempo, pues mi idea era, no era contarme mismo, o sea, he querido hacer esa historia desde ese enfoque más del cómo la foto entra en el arte, más allá de la evolución del aparato passando aí por os primórdios, não? Sem olvidar aí os precursores. assim. Voy todos os enlaces aí de todo o que, seja aí, yo de la de tempo, de página web, o que seja. Espero que les haya gustado. apoiar-me? Suscríbete aí. Se te gostou, comparta. Deja tu like se has chegado hasta cá. E nos vemos. en el próximo. Hasta luego.